Добрый вечер! Сегодня разберем задачу термометра. Напомню ее условия. Э, в прямоугольной сетке указаны термометры. Они э, могут заполняться ртутью, начиная с круглой части и дальше к концу. Отсюда сюда. По краям сетки указаны числа. Каждый из них указывает, сколько клеток с ртутью содержится в соответствующем ряду или столбце. Первым, с чего следует начать решение данной задачи, это определение размера сетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сетка квадратная размером 8 на 8. А далее, в рядах, где большие числа, надо проверить, сколько остается пустых клеток. Здесь три пустые клетки. Поэтому термометр размером больше, чем 3, как, например, вот этот, частично будет заполнен. Он не может быть весь пуст, поскольку всего три пустые клетки. Значит, первая клетка точно заполнена. Отмечаем ее. Здесь тоже три пустых, но длинных термометров нет. Здесь, наоборот, две заполнены. Значит, длинные термометры будут частично пусты. Но пустые они, начиная с конца, а не сначала. Три Нет данных. пять Снова первая клетка заполнена. четыре Недостаточно. три Пустые. Конечные клетки термометров. три также пустые, две конечные. Аналогично по вертикали. Заметим, что здесь уже одна заполнена есть. То есть остается еще две заполнены. Максимум две в этом ряду, но вот эти точно пусты. Тут 6, значит 2 пустых всего, значит это заполнено. Тут 2 нет данных, 5 нет данных, 3, 3 пустая, 4, раз, два, три, четыре Значит, это точно пустая. Повторно рассуждение можно провести, учитывая уже те данные, что нами отмечены. Например, в этом ряду три клетки, одна заполнена уже есть, значит, для этого длинного термометра остается только максимум две заполнены. И крайняя точно пустая. Э, других таких ходов не видно. И предлагаю рассмотреть следующее Рассуждение, нередко помогающее в данных задачах. Если рядом стоят разные числа, то есть одно большое, другое маленькое, и много термометров, направленных от к маленького к большому. То есть заполнение ряда с большим числом зависит от заполнения ряда с маленьким. То отсюда можно выбрать часть информации. К сожалению, 6 и 2 не слишком хороши, а вот 2 и 5 отлично подходят для этого рассуждения, я их отмечу. Наряду с пятеркой должно быть 5 заполненных клеточек. А тут всего 2 заполнены. И заметим, что есть 1, 2, 3, 4 термометра, которые заполняются от двойки к пятерке. То есть, если здесь, скажем, пусто, то и здесь точно пусто. Если здесь пусто, то и здесь пусто. В ряду с пятью одно пустое место уже есть, осталось максимум два пустых. Значит, из этих четырех будет не более двух пустых. Значит, не менее двух заполненных. Но они могут быть заполнены только тогда, когда они заполнены в предыдущем ряду. Там, где двойка. А в ряду, где двойка, не более двух заполненных из этих четырех. Следовательно, ровно два из этих четырех заполнены. И в ряду с двойкой, и в ряду с пятеркой. Следовательно, все остальные термометры ряду с двойкой пусты. Этот пустой, этот пустой и этот пустой. Только вот эти наши четыре могут быть заполнены. Какие-то из них. Два. И наоборот, все остальные в ряду с пятеркой будут заполнены. Этот заполнен, этот и этот. Дальше мы продолжаем заполнение тех, что термометров, в которых уже заполнен конец. Поскольку начало всегда должно быть заполнено заполнение начинается сначала. Ну, дальше тут уже 3 есть, то есть максимум 1. А, ну вот, да. Пустое <laughs> начало означает, что весь термометр пуст. Четвертая клетка только здесь. Тройка. Один есть, раз, два. Это точно пуст. Шестерка. Одна пуста есть. Еще максимум одна пустая, значит это точно заполнен. Да, тут распусто, значит и в соседнем пуст, значит у шестерки уже есть два пустых. Все остальные заполнены. Продолжаем поначалу. Три уже есть. Чтобы была тройка. Один, два, три. Только так. Черкиваем. Три уже есть. Раз, два, три. Значит, здесь пусто и здесь пусто. Три. Раз, два, три 3 тут, либо тут. Но это точно пустой. 4. Раз, два, три, четыре. Тут или тут, пока не ясно. Но заполнена уже двоечка. Вычеркиваем. Тройка, раз, два. Значит, второй в этом точно пуст. И раз пуст этот, то, как мы говорили раньше, пуст и соседний из-за нашей связи двух рядов. Значит, осталось только два возможных термометра, и они оба заполнены. Ну, точнее, заполнены в обоих рядах, и в двойке, и в пятерке. Пятерка 4 есть, этот, значит, пуст. Пятерка раз два три четыре непонятно. Тройка раз два Значит, точно здесь вычеркиваем и продолжаем к началу. Четверка уже есть четверка есть. Пятерка не ясно. Шестерка есть. Тройка. Раз, два, три. Только так. Значит, эта пятерка определилась. Четверка есть. Значит, и пятерка. Четыре. Пятая. Вычеркиваем. Четыре есть. Вычеркиваем. Три. Раз, два. Вычеркиваем. И пятерка. Раз, два, три, четыре, пять. Задача решена.